وبرضو في مغالة بتنسب للشيخ والبدر شو الناس بيحمروا في الزول كيف <laughs> يا زول تنسب إليه مقالة جميلة قال الدائري يقود الناس الدائري يقود الناس أول حاجة قال يكون عنده ظهر يعني عنده قبيلة ولا جيش ويتحمل السهر ما يقول والله ده وقت نومتي طبعا بنوم من كده ده, ده ما بيقول لا يزر ويتحمل السهر ويكون في وشه قهر لأنه في حاجات دايره حسب وعنده خلق وإيده طرق أخلاقه عالية وكريم بيدفع ده بيقود النص الصفات دي قال إذا ما فيك هل يجز ومرته تهز يجز الغنم وتهز له الروب وتدي يشرب بيرعى الغنم لكن ما بيرعى النص